Halo selamat malam bosku semua bersama kami kembali bosku di tembus 4 DHK bosku ya Oke bosku di sini tembus 4 DHK akan berbagi prediksi untuk pasaran Hongkong bosku ya di tanggal 24 Mei 2021 bosku ya Resul yang dikeluarkan oleh Bandung ini bosku adalah 6624 bosku Oke bosku kami ucapkan selamat buat bosku semua yang sudah ikut jp bersama kita bosku di tembus 4 DHK kita JP tanpa JPP bosku ya JP juga kita tetap JP kembali bosku Oke bosku kita di angka ikut kita kita JP juga bosku di 3D 2D bosku ya mantap jiwa bosku ya kita JP 3D 2D kemudian hmm, 2D tanpa JP bosku ya mantap sekali bosku ya Oke bosku, kami ucapkan sekali lagi selamat buat bosku semua yang sudah ikut CP bersama kita bosku di tembus 4 harta bosku ya. Oke bosku, bagi bosku semua yang baru bertemu dengan video kami, mohon untuk dapat dibantu bosku ya video kita dengan cara di like, ya, ya di channel kesayangan kita yang bosku di tembus 4 ya bosku ya. Mudah-mudahan angka-angka yang akan kita bawa malam hari ini bisa kembali membawa kejutan untuk bosku semua dan mudah-mudahan kita bisa JP mau serta JP Masa bersama bosku harapannya seperti itu ya bosku ya oke bosku kita review sejenak habis kita yang kemarin di tanggal 23 Mei 2021 bosku ya di sini musel kita lulus bosku <clears throat> kita JP di 6 berarti di rumusan kita ini kita CP di posisi 3D dan 2B kemudian angka ikut kita juga bosku kita JP 6 JP kembali bosku di 3D dan 2D bosku ya kemudian di sini kita CB sudah kuat angka 6 iya kita sudah kuatkan angka 6 maksudnya ya kita CB untuk posisi CB untuk bosku yang pasang angka 6 berarti CB double ya dua kali bosku karena di angka 6 double di posisi uh, eh, 4 D nya bosku ya kemudian di sini kita ada enamnya sudah kita bawa angkat winnya bosku ya cocok bos ya kemudian untuk 2D nya kita bosku tanpa di bb GP ya ya tanpa BB tanpa di bolak balik Oke bosku kami ucapkan selamat sekali lagi buat bosku semua yang sudah ikut GP bersama kita bosku Ditembus 4 DHK bosku yang mudah-mudahan angka-angka yang akan kita bawa malam hari ini bisa kembali membawa kejutan untuk kita semua bosku ya dan harapannya kita bisa GP paus serta GP masal bersama ya bosku ya Oke bosku berarti kita lanjut ke prediksi kita untuk tanggal 24 Mei 2021 bosku Oke, okay. uh, eh, rumusan berarti masih lurus. 6 ditambah 2 adalah 8. Next 1 adalah 9. Kemudian 6 ditambah 4, 10 jumlahnya 1. Next 1 adalah 2. Kemudian di sini mistik lama 8, mistik lama 3, 9 mistik lama 6, 1 mistik lama kosong, dan 2 mistik lamanya adalah 5. Oke. Berarti berarti di sini kita akan bawa usia untuk posisi angka ikut kita yang akan kita bawa angka ikut yang pertama berarti di sini angka ikut yang pertama kita akan bawa adalah 3605 untuk AI yang kedua, saya akan bawa 819. Lanjut kembali bosku. Untuk posisi CB, angka kuat yang akan saya bawa untuk besok ini bosku ya adalah 0 dan 5. Kemudian untuk CM, saya akan bawa 0, 9, dan 5 8 kemudian untuk posisi kita di bom ya bosku ya posisi bom ini saya akan bawa bomnya adalah 0801 0905 kemudian ada 58 51 59 dan 53 silahkan dibolak-balik bosku ya angka kuatnya ada 53 05 58 kemudian untuk posisi 2D invest 2D invest kita akan bawa adalah 38 31 39 kemudian ada 36 30 kemudian ada iya hapus ya ini kita cari dulu 68 61 69 kemudian ada 60 65 81 89 dan 19 silahkan dibolak-balik bosku ya untuk 2D invest kita angka kuatnya ini kita akan bawa adalah 38 65 61 89 39 dan 69 bosku kemudian untuk posisi ya di sini bosku ya kemudian untuk di posisi BBFS BBFS saya akan bawa untuk besok adalah 3605818 kemudian untuk twin saya bawa 009955 dan 88 oke bosku saya rasa cukup bosku untuk prediksi kita malam hari ini